Mein Name ist Bejan und ich bin der Betreiber dieses YouTube-Kanals. Hier findest du ja verschiedene Online-Kurse, Malworkshops, Tutorials. Schau dich ruhig um, vielleicht ist es ja etwas für dich dabei und es würde mich sehr freuen, wenn du dabei mitmachst. Du kannst zu Hause das machen oder einen meiner Workshops in Hamburg besuchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen. Bis dahin, viel Spaß dabei und alles Gute.